Aujourd'hui, soirée Carola. Une eau très pétillante et fraîche à la fois, ne tombe pas aujourd'hui. J'ai décidé, aujourd'hui, je ne tombe pas. On va voir, on va voir s'il dit la vérité. Ou si je tombe, c'est pas devant la caméra. Parlez Vive la Carola sûr.